video for today. So, yung video natin ngayon is about uh, ano yung ginagamit namin sa player. Okay? So, yung player sa pag pagpapatugtog ng mga music. So, first thing first, we need to look at this one. So, ito yung ginagamit namin. So, why music? So, yung why music? So, dito natin i-store yung mga songs natin sa pagpa pag kung ah, gusto nating makarinig ng ano music so yan guys so yan mga dinownload ko and then ito naman yung mga songs na naka save sa ating micro SD so ito yung una nating gagawin guys so back muna tayo so ang ang Y music kasi is not downloadable sa Play Store so huwag kayo dito mag-download kasi hindi mo may download yung Y music dito. So let's say for example, kung i-search niyo yung Y music, yan ang magpapakita. Maraming Y music. So titingnan niyo lang yung application niya is ganyan ang style yung green parang YouTube so yung YouTube red dito yung green so ito yung gagawin natin guys so ang pag-download nito is punta kayo sa Google so isa-search niyo sa Google yung Y Music. So, yan. So, magse-search nyo dyan yung Y Music. So, punta kayo dito sa Y Music Download. So, i-click-click nyo yan. And then, ipa-follow nyo lang yung mga uh, kailangan i-follow dyan. So, ipag-download nyo. So, i-download nyo. And then, after that, mag-download. So, i-extract nyo. And then, click follow what it says. And then, automatic na may da-download siya magpapakita dito sa screen ng cellphones nyo. So, after that one, so ang tanong, after na may download nyo yung Y Music, pupunta kayo sa Y Music and then kung gusto nyo mag-download ng music through YouTube, so pwede kayong mag-download. So, pag pagda-download dito is dapat may Wi-Fi. So, <clears throat> i-search nyo lang yung mga kantang gusto nyong i-download para ma-play nyo na walang wifi. So sa YouTube kasi pag ano pag nag-play kayo ng beat ng music doon is doon lang hindi nyo pwedeng i ano i-minimize yung screen. Pag minimize yung screen, wala na mawawalan na yung music. Yan, pag, pero dito, pag dinownload nyo yung music dito, let's say for example, magda-download tayo ng uh, worship song. So, let's say for example, worship song. So, ito yung worship song. So, ang pag-click niyan, walang magpapakita dito. May mga magpapakita, pero ang i-click-click nyo yung orange orange color na words. So, i-click-click nyo lang yan, mga music dito. Yan. So yan guys, magpapakita lahat ng mga music, ng mga worship song, and then ganyan, i-click nyo lang yan kung gusto nyo marinig. Pero ang pagda-download dito guys, dito yung tatlong button dito, i-click-click nyo yung tatlong button sa ito sa gilid, and then download through MP3. So ida-download nyo yan. So, uh, started to download na. Okay, so paano natin makikita kung saan naka-download yan. So, pupunta tayo dito sa tatlong line dito sa taas. Yan. And then, pupunta tayo sa download manager. So, makikita natin yan. Nagda-download na guys. So, 52.2 Mbps. So, ito yung ano, 1.01 gigabyte. Pero, kung gusto nyo namang i-cancel yan, pwede nyo namang i-cancel. I-long press nyo lang yan. And then, papakita siya. Doon kayo sa may tatlong dot sa taas. And then, you need to stop. So, mag-stop na yan. So, <clears throat> pwede mong i-stop yan para mag-stop yung download. And then, dito mo rin makikita yung mga naka-download. So, for example, you want to play this one na walang Wi-Fi. So, try natin. Okay, try natin i-ano, close yung Wi-Fi. Close mo yung Wi-Fi. And then, you need to play this one. Okay, so punta ka dun sa Y Music and then dun sa taas yung tatlong line and then you need to open the download manager. So let's say for example, ito yung dinownload ko na walang Wi-Fi. So pwede mong i-play yan. So open file, then play. Yan. Sa sound na walang Wi-Fi. So, yan guys. So ganyan lang yung pag-download dito sa Y Music. Crown mo. So i-close mo yan. Then, pwede siyang mag pwede mo siyang ano, pwede siyang uh, mag-play kahit naka-background lang siya. So, ganyan lang yan guys. So, pag open mo ng library and then punta ka dun sa may download manager and then i-play mo yan. So, open file and then play. So, magdadaan kahit kahit i-close mo yan, punta ka sa may home screen mo ng cellphone and then mag-play talaga yan kahit walang internet. So, yan guys guys ang ating video. Sana makatulong itong ano, simpleng Y music. So, <clears throat> you can download directly from YouTube. So, thank you so much guys and see you.